وازيكم يا شباب عاملين ايه دلوقتي بنلعب لعبة زومبي خرافية جدا انا بصوا انا عملت قد ايه بصوا ناس قد ايه كده احنا عندنا ناس بس لو انتم في اللعبة ديت احنا ممكن نحميكم بس شايفين اللي شايفه زي الاغاني ديت بتدمر الزومبي ديت فا ايه ده ديت حاجة غريبة قولي في التعليقات ازاي انا مش فاهم الله على الحاجات اور زي العسل اوه معايا جوال 390 يا سلام عيش حياتي زي ما انا عاوز زي ما انا عاوز اوه والله بحب الاغنيه دي يبي الله الله الله جدعان ايه رايكم في اللعبه فخمه قوي لو انتم جعانين او حاجه زي كده انا ممكن اساعدكم احلكم احللكم والله هحل المشكله اللي انتم عاوزينها وجنة غضب جديد شاء الله والله يا جدعان كمية ناس طل ايه محترفين مش اي كلام Construction complete. ما فيش كهرباء خالص ايه ده السلام على الجمدان أراكم في اللعبة يا شباب حلوة ولا لأ اه القاعدة دي فلوس ايه يا راجل تلبيس أنا ألبسه <laughs> دائم تلات أيام يا كتير أوي في واحد بني والله العظيم ايه اللعبة تحفة بس ايه يا جدعان انتم كلكم لوبات ولا ايه؟ يخرب بيتكم

طبعا يا جدعان والله لعبة حلوة بس مش فاكر الميجا بتاعتها كام بس هي حلوة بالنسبة لي فيها هليكوبتر فيها الحاجة بس خلي بالكم لو غلطة واحدة كل سنة وانتم طيبين في بداية ادم المصري الحلقات الجايه لو انتم حابين Construction complete. انتم يا جدعان ما تفكر Adım Bezdullah.